Te snel mobiel internet gedetecteerd. Surf te snel met 5G van Mobile Vikings. Maar ziet dat zo niet pakken. 10 gigabyte voor 15 euro per maand. Nu ook.